hand over a party constitution and a national constitution that will guide him through his uh, struggle for leadership. I hand him the national flag as well uh, so that he ever identifies with the national priorities. I, Chagulanyi Robert, Robert, having been duly elected to the position, having been duly elected to the position of party president, of party president, swearing, swearing, the name of the Almighty, the name of the Almighty, that I shall bear true allegiance, that I shall bear true allegiance to the National Unity Platform, to the National Unity Platform, and that that that and that I shall, and that I shall perform my duties, perform my duties without, fear, without fear, without malice, without malice, and I will, and, will, and, and all ill will. Sorry? All will. So help me God. Tulaba ku Facebook ogenda kutuwuliriza bwotulaba ku paal fm uganda kale tubaniriza nnyo wiiki ebaddemu ensonga nyingi nnyo wabula ensonga zaffe era zetolera ku agenda 2 21 e uganda ngaesalawo 2 21 Ah, kibalama yasazeewo okweddiza ekibiina ng'agamba nti obukulu bw'ensonga eya gyebakkaanyaako techa holdinga eh, endagaano baagivaako kooti yategeezezza nti ajje ku nnaku z'omwezi 25 omwezi guno anyonyole wakye yasulalinga fidavits bbiri ezo ezigamba nti ate kati nkiwaddeyo ate kati nkyetaaga n'ebirala akati nno tujja kuba nga twongera okuba nga tubiteekateeka nomination date zituuse uh, delegates eya dp biwanvu kumi zaakanya okusaawa esatu ezenkya lunaku olwaleero ndi ne mwami tama n'emirundi hmm? butya the key players in this game. But today, we have a panic group in the government. The panic group is now being pushed behind between a rock and a hard place. Panic group so, um, You can be put be, be, between a rock and a hard place. Panic group here. Yeah, but. naye ate ekireeta sipiidi okutta omuntu kuyisa mumotoka tineyongiyisa ongiyisa overtaking abantu basinga obungi babeera mu problemu balowooza nti point of no return because a rep and an attempted rep are punishable the same so many repis prefer to rep kabansibenga ndiddeko kati bano bwe bali we have a panicking group in the government but fortunately for me kuba nze mpagira omuntu omu ogu fortunately for me oli omwami yagamba nti let him back since the chief dog does not bite he is biting era mwekyembewunyako bano abayonoona tv zaabwe tugobeka ono tugobeka ono sajja yabagaa nti bibyonna ffe tubadde tubikola naye nga gwe bakuwa ssente meka they want to protect their businesses. As we speak today, somebody was saying, I can miss any other program, sisobola kumisinga ya Saturday, kuparo. Ziri bazita, kwa na wachimanyi, ziri zebata, tibacha, tiwali ya uliza. Kakati mwabaini mikutujama uliecho mchitegele. Tiboli mwano kufinyi sumulu mwaru, utonga baduka. ate balina kyebakuwa kati bali kuno babuliriza bonna kubanga baga nti yatusamalizingira week natuwa ne course of action batudde mu meeting nabagamba omusajja aga nti president the chief dog does not buy it president yagenze nakola nga katonda kyeyakola mugonde ngazikirizaawo sodoma ne gomora yagambye omwepansemu owamampaati omujozi lusiferi abadde atabangula eggulu namugamba nti njagala abantu abo bajje bakweyimirire wa ba yesterday babadde bamubuze ate yamukolera lisiti ti ononoono tobaleeta mbamanyi bamafiya banno is he not biting of biting mm-hmm. kakati mu what you don't know nti the mafias are panicking siri surprised nti kajina ayagala kutwala nakuma timukyamuwulira nakuma timukugu nnyo mukudduka nakuma kyeyali e zambia nakuma tiyali e kenya nakuma tiwanu yadduka diyohiya nakuma ti kasita emesage ezisooka okutegeera nti emeeri ebbira kasita zijja kungulu otegeera kasikonda ngaomanya omulwadde agenze akaloolo kekagoba enkoko kumaki fe tuba tubimanyi tiwatakala kitalistics omuntu if he gives you nakugulyetingira sinking bot theory kati bano bayagala okuwamba museveni nga theory yabwe ya sente naye nga muzibyewa muzibye mubantu bagala kubatta you can only hold these properties when you are in power kyebatasobola museveni abakubye bawandagala ate ne public enyivu nnyo kakati in their disparation bakoze ensobi batabangudde ekibuga era atutta ettaka alibba eryanyakaana kuba nyakaana bamukuba yagenda wagamenti valiwa nti eryettaka ndyagala livaliwinga ezo sente wazijjawo let us reduce the question where did you get that money to, to, to terrorize people ate mwali badde mutunda butunzi bintu mudduke ate, ate bagamba ba, kwongera kunyiiza bantu this situation imwe gye mutategeera this situation requires a sober person like me nti ive seen how mafias conducte themselves the last kicks of the mafias nabawandikira katabo wan wekali the last kicks of the mafias we are seeing the, uh, the tero end of mafialism museveni tasobola bakwasa power wadde bamunyumba ye era abo baprofesa profesa mune yamugambye chairman but these people no longer ringing us our masters they only give instructions they cannot meet they are saying that mirundi kapu we fear mirundi to kapu chas no president butepu ya bufuna nti aine ndurundu ya cds yes neguno na mungede nti ebimu tabitu nede ebimu mbileka delivery ya bantu wali mbata anti mirundi banayuga na chebebuza hey. ebi intubio nobi senta lingira kumafia hey, yebikola bano bachairman ne profesa what they don't understand timuseveni yategeera nti kweva mu nyumba ye luciferi ali mu nyumba ye n'abahandulinga kyokulaba nti bano babalinda tebajja tebakitegeera omusajja abagamba tindina amakeeka balagala nga nekusupermarket kwengula regulary every day ate bahayalinga omuntu anoonya ojja bawulira abeera wagendi kati balina omusajja gwayiso bambi bamuwayidde mbw aligaba yabimpa yakola mutegeere nti pulezidenti yabategeera bwekyamujooga mwajoogamu nze atajoogeka ekintu nkikubye nkimazeewo mujja kudduka solution gyemuyina is to hide yourselves like your colleagues Bamasters bamwe bekwese. You told Museveni that is, the rebellion is coming out the, of his family members. Has handled them masters. Yamusabye nantawunye komusaba gyozi kongolo afana naba pakudomi ba Saddam yamukuteko. Okimanyi ba mafia nawe kati bakudivertinga. Tekiriyo. Andi nkubulira mbagamba. Tibatabula kibuga kati. Ube, ube, ube, ube, ube, ube, ube, ube, ube, kibuga kyebatabula okategede kegamba bakudaivatinga obengaodiscussingabo option endala nze nkugambye nti bamafia fe abaganda tugaa nti wempaka akunama ebiri gundi wezze tiatezeza nziina nali nziina tibamugamba kudda bamuga wezze okunamya abasajja bayambalanga ekanzu omutali epajama nakunama kati mafia yezikulu kukunama twice ejja kunama nogwokuna insit ngaabantu bagikubirewale kubanze nawandika akatabo kange kano aka bobi wine bobi wine all of those people you are seeing are campaigners of bobi wine tuchita reverse psychology campaigners yes they are campaigners of bobi wine baliwa nabagamba wano nembagamba to some politicians have dismissed the recent victory for a local musician robert jagulanyi also known as bobi wine in chadondo east by election as inconsequential while others consider it as a new dawn on the horizon in Uganda's politics. This is my personal view. In my book, Ensemble, Is It Victory or Defiance, which I have partly reproduced, I made the following observations. I pointed out that Ensemble's 47% vote in the fight for the constituents spelled doom for Uganda. Since then, several unprecedented events have happened. The Baganda have rose up against the Buganda Land Board and rejected the Chapa Munyuma campaign on Land Yochupanse, which I personally refer to deliberately as the Chapa Munyuma, because it will never be delivered. bali kutoyi basitemi yakirita sitemi kyagana okufuluma yetaga mapenduzi more so the kabaka is facing a string of court cases over land unprecedented. One may ask what went wrong. My observation is that the Buganda, the Buganda later, the Buganda later realized that it, taking the Kabaka to court was something normal and no longer a taboo as it was. Likewise, Bobby Wine's victory will have far-reaching consequences because of the following reasons. nga, nga babu wani ya kawangula yes towepanga to, to, to nga mutani wa mirundi nabaga tewali muntu alizoni nganganze why mu uganda baba senti nzimba mulisaji naono okujogwe nku binyondo nenkwasa omukulu bannemu kati ate nabagamba nti ah. wegendezanga nnyo omwana agaana ennyama n'amata saagala sente kyangwe wange nku binkuzizike kati awo otugambye otya yes mbagambye nti waliwo incident ejja n'otagirabirawo nsambu baamugaa nti yavuma kabaka n'afuna 47 eyavuma kabaka mu buganda kitegeeza okuvuma kabaka kive omuntu avumye kabaka n'afuna 47 this rebellion mhm. what if today nga maye dini yamwenkambwe sijigezesaako nnyo nimamukasozi ayinza okukima omutwe gwange yamwitesaaga sajja bagende nigeria eh. oli nagamba nti yaiziza kulaani entukuvu nagenda mu toyi bayokya makanisa munaana hmm. nga tebalinakipuluvinze lucid yawandika stanic vases bakiwera nga tebakisomye namu nakati yekukumi obadde omupakyakulabirakoki yes kakati nkugamba hmm. nti singa mu bukatuliki papa ateka buli fulendamu abagala okuwasa abasosodoti ni baba 47 kibaketegeeza ki bawasa dda yes alina kupulaningira abasosodoti kuwasa <laughs> kubanga 47 kigatteko abasirise <laughs> abatogedde kitegeeza kuno omuwendo ogukulya kyenagamba abemmengo ti 47 mu buganda spells doom ku muntu avumye kabaka mm-hmm. what has happened akatabo kano kayita nsambu is it victory or defiance boba azina buzinyi evuma kabaka akubiddwa at what percentage then you check if a person was abusing kabaka evuma kabaka yandibadde mu 2% yes zero abaganda tebandi mwadde ah, ono yakeranga kuyola sente kuyola sente kati atuletera rose roice oba abaganda luli bagula roseroice empya lwaki ffe tukanika anoonya bwanabbirera abagusaavuddeyo eh, eh, omuti gwende omuti wagutunda ne bagusalamu embaawo tojja kulaba ku ndegeya federo yeyali etwala abantu emmengo wagiryamu ebinyeebwa gundi wummula nenkugamba And although one can say that all members of parliament are equal, the fact is that it is uh, completely untrue. I wish to explain this further. If all members were equal, how come that some are appointed ministers while others are not? If all MPs are equal. Secondly, they do, they do, why do some members contribute to debate in the parliament while others spend years without making a maiden speech kati mwe kyali kibadde kitambula kyalibadde hansard a person who has never made his maiden speech in five years is coming back to do what hmm. twakuwa obwayimamu okwaziina naye gwe oli mwaziinyi toyaziinangako egundi e, e, abantu bawulira mizikiti mirana ne basaala era nga tukwongera obwaziinyi mm. parliament is for people who can talk you have spent but, five by the years. way one of them later yachi unless you were minister ministers don't contribute name of take a common wealth every member of parliament must have, be allocated 20 minutes to contribute to the budgetary speech because it affects everybody bamika bamika bali yogera ko chovula baba jitu masinti gara wewe she talking allowance, sitting allowance come with your cabin and the seat. So when you just sitting allowance, you fully talking allowance or that. But if I don't have, kagadi yangu ganti yolo MPs anoti yuko. Nyangu gaga father mo, isn't it true that the city based legislators, hey, eh, beat their counterparts from rural areas on mass mobilization? The reason is simple. This is because legislators from urban constituencies have much more influence than those from rural areas. This is so because revolutions that culminate into fall of governments start in cities. If I may ask, how many rural groups have ever removed a government from power? Only in uh, from rural? Mm. Mm-hmm. Even if it happens, leaders must rely on city dwellers after a successful takeover. In the former Soviet Union, a strong military attempted to overthrow the government of Mikhail Gorbachev in a purge, only to be started by the then Communist Party chairperson uh, Boris Yeltsin in Moscow, and the coup flopped. Another important eh, aspect in Bobby Wine's victory and cannot be ignored is that he defeated the candidate sponsored by major political parties. Interestingly, both leaders, General Yoweri Museveni, retired, and Dr. Kizza Besigye retired, who were given a bloody nose in this campaign, had strategic interest in the constituents. What was eh? also is that Dr. Kizza Besigye is a resident in the same constituency, and they support, and he supported his candidate together with the entire leadership of this political party. On the other hand, the ruling party NRM suffered a huge embarrassment when one of their founder members and war heroine, Madame Gertrude Njuba, blocked the party rules and supported Bobby Wine. Thirdly, besides offering proxy support, no opposition party no opposition party openly supported bobi wine as was the case of Ensemble. Bobby rubbed the Mengo establishment the wrong way when they tried to grab his land through Buganda Land Board. Bobby's supporters responded in a crude manner and produced abusive recordings against the Kabaka on social media. bobi wine never succumbed to political scavengers kakati nkugamba ndikasomala okubala bobi wine namubabalira ndiwulira akatabo kano nga ndowooza nti bembuulira bategeera aa bannauganda bano abaffe mm. koye gyalibadde mirimu gyayiso completed on <laughs> sunday 23rd july 2017 at my residence in zana kakati bobi wine gwemuzanyirako nemumuleetya abavumi bandi n'abalema nemugenda mugula abagubi b'enduulu n'abalema kaakati today ekibuga kyemuzanyiramu mwe mwaluuzinze edda mu kampala oli ayinza okulika ngaohaipinga nnyo ati nkubuulira tunulya fakita zegamba nti ekibuga mukitabule mumutabule ekibuga kuba kyemuliko mutabula mhm. kibuga nti mmwe abenaalimu mwagudde nadda fulaati nti nti oleta kamilioni negundi neragadi ne nze nyizo bakolera akalulu digulimba nasoma yanze eh, nzirire omusajja omulalu akutte emisito gyembizi nti agenda kumawule ndi kugitundayo bamukube nange bankubiremu sobola mumukwate emisito gyammwe egyembizi mugitwale kumawuledi <laughs> nze sigenda nammwe i cannot campaign for these two people sisobola anti tesiwagira party nze ndi muntu wa museveni mumutabule ekibuga kati what you are doing let me tell you gentle ladies and gentlemen who are listening to me bu military strategist bakubuulira tokola saako ambush teba ya saako teri government yali ewambye kampala nereka negalawo luguddo lw'ejjinja leave people to go the vanguished General Sanzu tells you never pursue a disparate army. But to get Sarah and Abuna Chukani Bademabega, what a couple of Gadim Fumbiro. These people about Bobby Wayne, of all the options they have, they have decided to come and campaign at over the Mesotia. You are stupid, you are an idiot. Hey, they have another hey. option. Basabo Tokola Kogavo, Boba Sula Muyenga. kino kirabye eh, nga kulemesa eh, bobwen campaigninga ate nga mwemufunamu okubanga mutwalamu nebaga tetujja genda namu but because people want to control the city babemu nti find an elegant woman who has accumulated a lot of money grabbing nyakana's land and she has the audacity of going to the government very wanjigule where did you get that money you woman wali makerere one temuja kututisa na bana baffe wana mwemuja kuduka muduke do you have the, the, this privilege of, of going in an helicopter no it doesn't happen you twali nali ng'enda era baayogeddewo akafa w'embeera abo abasajja nti abeera nyo erubaga walabika wawe kakati nti eh, kakati enoomuwa sente ti aa mu yesu lulibaga mulamagi ne bamugobayo timulamagi yalaninga ebyuma kakati balina omusajja mbumujomba asula gaba waliwo simanyi woteri kabala ku mazzi kenyini watoto i think they are seeing my brother my brother yayinayo enyumba yayinayo ekizimbe muyenga ya bali banda byeyo neba mwita mirundi endu zabaje mutira bwerere all the cold rubbish bali disparate kakati mirundi nasanze the consolation yange utubuza buziza mukatono a ah, ense ense government yekunonya abantu libata kunonya bano nyesko ba nge wawe meredindi ya, mm. ya, ya mm. nchibuka mm. nanzimbira abantu mm. mm. bano nya esko ba, esko ba ya tula kutuzi ya kana agamba nti tutudde nebalyaga bannange nze kanzikirize bansibe bakoleki batugyeko puresa mumusigale nga mubba but put my man on my account nebataziteekayo esikoba yamenye kkomera nakomao nabatta sijja kunoonyezebwa gavumenti nabatamwa nnyo olwobujozi bwammwe nobutategeera nti muli aloganti nnyo very aloganti gavamentality these people you should encourage the opposition that has accepted omusajja agamba benikiwanuka if you read this book of mine kano again at crossroad nabalaga history lord fisher yagamba ifu mengo eyali asazeewo okwekutula ku uganda a decision which was more than foolish is here at lancaster ben why do you walk out oba nabali abaali basazeewo okwekutula ku uganda they have come these people who would cause violence have formed their political party to come and participate mm. where is this idiot who is doing this kyangamba mirundi recently watugamba wano nti ba mafia biba sponsoringa bobby wine okukola bino byonna lindako basobole okumulyamu ssente tetujja sisobola mu bwongo bwange kuwagira lagaddi tekiriiyo situwala musito gwa mbizzi ku mawuledi oba ku muzikiti kunkubira bwereere nti nange bampa n'abaana bange ndikulingizayo emakerere ndikulizanga ebbiri nzizayo bwoŋamba okuwagira abama emisomo gyembizi bwaŋamba nti baleeta bobi wine asobole okubanga bamulirako sente wa museveni ate kati oŋambakiri kibadde kituufu kati awo tuli confuse ati wulira lupia banda ye yakwata aba dp n'abatwala mu bundi akube mawu kuba baalimagana ne mawu mawu yamukola sabini atamusasula namboze yasooka okukeketa mumawu kuba namboze muntu walupiya banda kakati today kakati ate bano bamafiya bwe bakubiddwa kakati ate bobi wine batya olutalo lwa lupiya banda ne banne kati ate tugenze ewa bobi wine to me i don't mind oba lupiya banda obaani muyina entalo zammwe i don't mind nabawulidde abo abasajja nga bagamba tewaliwo yagambye munne ti muganda nkwaveemu naawe jjawo muwalawo tukesimbe mufimbi tulabasinza amanyi toliyekwese munju ifiasirichitisacherevo mwemwali mugaa nti omusajja muyinza omujja mubuyinza abaguddemu if has hips of cds thats your problem why did you provoke me yes okozesa omuntu atasobola compromisinga namulabewo thats why nti kuteesa yafuuka bookero bamuobwatonegeno he became a permanent reference by your, defense by obete if Museveni is fighting because he, he was rigged, let him talk to Kutesa. Obetwe Yagambang. Did the UPC rig Museveni? No. Let him talk to Kutesa. Okero Lutobo Yajal, why she Kutesa? Or what on Egin? Nagan in Nairobi. They knew that this man could not work with Museveni because of the 1980 experience. kakati omuntu okozesanga omuntu hmm. ate sisobola nolunaku nolumu okompromisinga nabantu bano bwaba ebyuma yabimba yawa mutuufu mbakubye mbamazeewo teri compromise teri biliyoni nali nja batta nazo katukomewo awuliriza pal fm kakodyo kalala okutaataganya aba national unity platform ne bobi wine ate okusobola okunoonya akalulu mwagala mumugyako kibiina kino ebirala omusajja yakkiriza agende mu kalulu kakati mugezaako mulemesa tuli naawe letmiteriyo mm. kakati kyebakwezaako okukola temuli makulu letmiteriyo bagenda ne balwanira kala naye mbagamba nti okugjako nga temwasoma mhm. nze i was not good on sciences mm. era omukulu w'essomero gyenasomera erubaga twasomanga biology mm. biology was compulsory to get a first grade I could get, have got a first grade mm. naye nali sisoma science era yeyita kitange brother ange nagenda ku ssomero nimuga nti onagenda tufiiriza first grade ti takola biology abagamba nti biology agenda kuba nti empiso lwaki asoma biology nibetula n'omukulu w'essomero brother nagamba nti aa ah, ah. biology mumuso era nafuna musanvu mu biology ndoza experiments gyenakola nempandikira abayunebu nti mulimba mwali mwenda nali simusoma <laughs> yes naye biology nababuuza naye mbagamba nti temuyinza kulwanira kala primary colors ziri satu anybody who did nursery school kakati tewali kibi otherwise singa tufunanga ekibiina kiyina kala ezo primary colors kitegeeza tukola ebibiina ebiri equivalent ne primary colors mhm. because we have to make many political parties twakizu twagamba dominant color dominant because to share since these primary colors a few and we want it to be a, a, a future is a, enough no they are just few they are limited we must get you can inform a hundred parties kakati a hundred parties those in abana college eh. kakati bali abakoleteka abageza abatali bano ne baganti no mugambe ekibiina can have several colors but the dominant one kati dominant color eya ekibiina kyagu ntikimanyi nakimanyi ekya bobi wine erikizemanyi people power kiri kyanema kiri kyanema sikimanyi kakati dominant kala nemugirwanira ngaabataasoma dominant kala anti dominant gyemulwanyisa naye kubanga kala ziggwawo kati kyakala netamasnekifa yeah, nebagamba nti mm. teyasoma eh. kana akasajja akazunga ke wawulira jjo nti kaabwe nga bo kye bakola nti in future before we go for nomination okulonda bobi wine nga presidential candidate abawagizi babali mu government nakubidde ne muganda wesimu ne muganda these are your supporters in government ngaokubira ani chairman nyanzi naye teyagikutte yagikutte ne mugamba these are your supporters in government bakolera bakoleramu bwe baavaawo ne bagenda mu kooti kana akasajja kaabwe ate nga faction yekawagira yeyalupi ya banda yeyakatwala neeri akakasajja kali tekasobola kuwaba musango ngatyamaddensomaafrica tebalina naalawensi ne parliament egenda kuggalawo thatwaexperimentbamuyisebagulwshifted nvsovenpowers to arusha do we have a unified constitution yagamba ezawano zaganokuwuliriza naye oyo omusajja awagirwa lupiya banda yamukubisa mengo lupiya banda bamuekati eh, eh, eyo incidensi yakubi gyogambe yebiwandiko kati eyokusatu gye balese yakati ekibiinaeteriyo ekibiina hmm. tekitundibwa ono ye agamba andi nkugambye ekibiira tekitundibwa andi there is a bit balina okwogera there is a bit ngaoyo omusajja agasikitunze even eranga yes yes is there nga gatekitunze bobi wine mugezi nnyo mumateeka tayinza gannaguza ekibiina abantu babagula balina valu yammeka the only thing uh, naye oba gabasoma amateeka agasajja gano kuba nze i just ask nabaga nti you must know tulina political economy nga wasoma ebyobufuzi there must be political law omuntu alina okubanga yasoma political law kakati nze mpitapatibani bange nembabuuza mu mateeka eh. nenkiteeka mu logic ne mu political science abantu tebatundibwa bobi wire cannot come and say nagula ekibiina iziirigo okugula ekibiina nono okutunda ekibiina iziirigo bamusibirakibalamaya kimuwa guduwiiro tatunda bantu anti nkubuulira mbagamba bulijjo nti mukoba omusajja bwe bamukuulira mu loogi talayo anduulu cannot call the neighbors gwofa kisiiri nti banange oba ombaayo ezinzizaayo eh, oba hambo mukoba omusajja aba hambo malaya akulijja ettaayi talina polisi ah, ah. ye lolo ye lolo nagana kakazi agalemira mumoto kama uje mulemire muyangi ye fula age mbuto noga kwa watiru echisa nijitu kwa kubabona nishika nti mpasa sente zangi yangu yangu yangu jingira mwajiri wamu nyonderi wano iliko <laughs> na umusai yangu yangu jingira atema misili <laughs> mbadezi jau umayopo busaji obutasu mbuko lengundu kanyumiru wanyoku sibalaini tinakoka lagiko kuba tekasoma bulijo enfuufu olunaku lulamba enfuufu yabujjula obwongu kasibye emmotoka eh.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 abantu tebatundibwa era bagenda mu kooti omusajja tasobola kubanduulu mhm. nze abasiru bajja ewange njagala ongobera sente zange nkuba posidated check ndi musiru ndigijjayo ntya mhm. i will be implicating myself nti ndi enguzi don't talk about it if you don't have money tozireeta toyogera nti olina sente ewange obazikola lwaki enkoko yiwe omusawo muganda ogenda nayo <laughs> don't say anything about money you don't have money you a popper beg me to work for you naye tonsuubiza ewe omusawo muganda agenda nenkoko ende nga tebagimutumye mbwe wange gundi kakati omusiru yekka yakkiriza posede zekyeke in this situation bobi wine cannot accept nti yagula ekibiina it is irigo naye mugezi talina we yawandiika ah, ah, ah. ebyo nkugambye uh, uh, uh, mutaka lya kabaka eryo liraba mm. abasajja abaganda abo bagezi omuganda bwaba atunda ekibanja kye ku ttaka lya kabaka aganti nkiwadde muzukulu wange enyumbi kati nomubuuza singa omubeeyoza nti endagaano yiino wawa muzukulu wo naye wakikaaki <laughs> bikoze ettaka lya kabaka teritundibwa eh. kati folas abamanyi ebya buganda wino nti omusajja yagula kasaga nawe muzukulu wange oba yalya sente oba teyalya naye mu mateeka ekibiina tekigulwa if he did it he must be arrested and charged musango he musango era oh, singati mwina abantu ba hired judges that one the moment you step there noka natunde chibina mabusu a party cannot be sold kati ani ali imebega wabi kati tebaina magezi ino mafia ye papa tebe tunde chibina two how can you say that your daughter has decided to get married to a, to a man willingly feel out of love and you take her before the priest on the chains mm-hmm. mwana wakiriza okufumbirwa omusajja omutwalire otya kunjegere eh, eh, eh, how do we going to accept that this man is talking out of anger kuba tebamusasudde ngaamajegege gakuuma enyumba ye amaje gamubanja ah, amaje gagamba ah, gamubanja kulwensonga ah, abantu ba Uganda tebamanyi kwawula polisi na maje abantu eh, bayinza omuntu sako bulabe ya eh, kubagamba luli luli ye yali potinje abantu balajana banaye polisi n'ogikubira esimu n'okola otya tebajja <laughs> omupolisi wa uganda kabangali bwobweyagale ajje mugambe tewa bodaboda bamutomedde afudde naye bodaboda eri mu luguudo bajja ne bagikima <laughs> tebajja kujja omulamu bweoba yagala okubalimba ngeoyagala okulimba abaserikale bakabangani eh. bagambe tewabodaboda bamutomedde eh. bodaboda weeri ye ye ye ye olwo bateekamu n'amafuta ngaawo bajja okuba bodaboda <laughs> naye bwagati waliwo omubbi wano ah, ah. did this man tell anybody and therefore if he told anybody that his life was in danger where is he majege gamuyina kati ekyo mukyonoonye oyo si museveni ekya museveni nkyawula museveni zo nti political amaca amaca babikola abo baba amaca mafia but you are inciting the population if I'm stubborn, if Bob Wayne is stubborn like me nkibayiirawo sikyadda ejjoko lyomwe ne libaggwa mu mutwe ne mutakula ne mutakula nga bwe mwantakula Yesu kichiba hira kusijja kwisimbao. Eh, katania salu. Ania basalu. Oh, oh, oh. Nkugambi nti mu Uganda omwavu olutalo nga lwava ku kalulu ubundu muvu kosiasira. Ape that the chairman of the electoral commission yet the winner at all. Kwa yali ayingidde mu lutalo. Ne, ne, ne. Ne, ne, bobi alabika bino bimuyigudde. No, mm. bobi wabano. Wa emafia group emafia ganga ini government nanti ulira kati bo bagamba nti bomujjako ekibiina n'omujjako ekibiina bano bagenda kuddukayo no let me tell you naye naye basajja mmwe mwalya mmere ki why don't you call us mwatugoba badimane drives gudumanaawe mwatugoba basajja mmwe twajja obakolera emyaka kumi nena you ended up humiliating us that's why muli mukavuyo Hmm. buli mugezi yenna yabaddukako nakati bakyadduka ate museveni yabakwatiridde ate byebabogerako mu byalo hmm. nze newunyiza oyokitaka abadde mukwano gwange nakalema nekabusenga bamukuba nebasiba n'abaana be nti aleesa eddagala efu kati kabadde singa bakajimbirayo abantu muyiga okujimbira abantu kugundi naye byempulya nze mbeera kuzana ate sinalinnyayo kubanga kati nakalaba covid political covid state house bakwata omuntu nti amuyina nga tamuyina kuba president agenda kuyisaawo sente woofiisi ya president ya national chairman bwe yatandise okutambula mubitundu nga bayina sente bagabe balaba ebimu babiri egalwe kati mwenga nkola namu kanayiwaka wizi mwe hmm. ndi musiru sinza kukola namwe kuba sente zabajula emikutu bino museveni babikola ali wa kakati anti ye no ngame bino museveni yakugamba linda ogenti this is not museveni ah, ah. takola amacha politics kati ali wa takola amacha politics kitegeza bano bamukulembera ke gwanga ba abaleka ne basiriwala yayi boba mu diverting yakanti wobo kuba obulo gwo bumanse buveko is shorting the rebellion inside the palace and he has effectively solved it to the extent nti bano bebayita bamasters baabwe babakubira amasimu tebakyalabika mututya mirundi otukwata ekitegeeza mwamugamba nti rebellion omusajja oli yagamba kan he bit bit his own kakati ba on olutalo lwomupalesa lulinyeeko bino temuli mumujja okudduka kubanga lekimiteriyo singa muyina obwongo bobi wine ne bwe bakeera ku macya nga mumugyeko ekibiina mm -hmm. which you cannot do why you can only remove Bobby Wine from the Chibina if you prove that the, the delegates conference that elected Bobby Wine was illegal oba yalimu abatasanira tayari illegal kubanga yeah. baita extraordinary yes. meeting yeah. delegates yes. conference Kakati, unless you are stupid you are an idiot is this man who sold eh, did he get people nti watunde Chibina achafe abutuwa wala baba avayu baba avayu nga siba member nekirala nebirala byonna nga bayagadde ojugula kubanga mbabuulira nti bobi wine ayina waliwo ayinza okukukolera nga gwe tomanyi nabawandika akatabo kankakano invisible force kakano nebaga nti kadaga kadaga amiria kyambadde nantaba ne sekandi balina force ebakolera nga bo tebamanyi tebagala baveewo abantu baga nti nedda akasukano tekajja kukwata power wano kajja kutujoga nnyo omusebeni bwavaawo akazuka no mukakube nyo mukakube tekajja kwata ku power one bote bakimanyi they are hated oganti legality ya bobby wine okulembere kibina hey. ntufu ntufu so tewali wongeri na yosobola mugamba nti aveo kakati the process was done nere kito commission nikirize kibina ache kakati in the process mbusiru bwabwe if this party is digi, digi registered oba ne mumujjamu you are undermining eroding the credibility of the electoral commission mm. mafia tibiro mafia nengana bizayo zisejembe tebalina batuula tubeera n'abantu abatuula when you come to my home you can, you can fail to see me except my mother abantu abavayo tebandabye ayikwalo you are found me tukiyita meditation i have a blackboard nemanye kino kiragawo kino kiragawo ekiligo batabani bange mbabuuza ku legalite yokka nemanya nti kati abo tebasoma politicoekibiina bakiwandukulatebimanyi andamaini obanga bajiragira okuwandukulula ekibiina tebali giragira okwanawunsinga obulw obukyamu ah. <laughs> ani atula tulizon mpulira gwe kakati t let us assume bwenizisitabonerakemi nagamba nti ekibiina mm. nze nvuddemu afutale olusagala mm. kwesimbawo ndi okwesimba kubwa puresident badde nkimanyi amunotelaikeretuwin ti kakati buli omw agende nga independent mhm. when they go what do they miss as independent uh, uh, uh, ani kakati omu bajja muwa eh. ettaala omubamuwe eh. omupiira obuli bamuwa eki ekibiina si kyekibaleseekyenkubuuza buli musiraamu ayina sigida allah tamumanyi allah balina kusige abakatoliki bayina sapule muyina obulaadi naye olowooza e, abayina ensiriba ze batadde mwanda weya gyomukibala omuyankubira essimu <laughs> nagamba nti waliwo ebikuba omwana wange nimuka gwe kwate de kwate gumba lyembizi omusibemu eji ejingi tetira bikako eh ejini eh. tolira bako kugumba lyambizi ne abeshi byeyirizi nabaga nti mukere kumasha faza agenda okusoma sapule mu makaga bakatuliki agende ngaafuusa mu bitanda munda alaba omutali bigali avayo tasomye wabewa pasta abewana ennyo ku christmas bagambe ti abasajja mwenna mugimu esaati ataliko musala afulume balimiramu bajudde emisale <laughs> kati number plate let us assume muwanga kivumbi tebamumanyi nti musiraamu mhm. bidandisali tebamumanyi nti musiraamu mhm. kirunda kiva ejija tebamumanyi nti musiraamu mhm. do they advertise their Islamic names. Munangati. Eh, Ekitegeza, a party does not matter. What matters is that these people who don't want you and your policies have found their way into parliament, where parliament in the political science is a conversion box, where you put in the demands, you produce policies. So, Kakati, mama na kutoka mu parliament, hey, eh, I want to tell you, hey. Eh. bagenze nga baani. bagenzinga bantu kyebamisinga kiri kimu oba bibiri under presidential elections like ours there are now to the victor if he has a political party members of his political party in parliament mm. ne baba biri oba basatu mm. we move opposition leader kyoba mm. omufiiriza mm. kati you are telling the public mm. nti omusajja ono alina capacity to dominate parliament you are advertising him okoza analysis t what can lose nti ba independent mps buli mubaka wa paalamenti alina sente zafunire ekibiina kye timawo abadde alinayo abantu kumi na bana asobodde okuzimba ekitebe ne ku cyayi ne banywa afuna miliyoni lunaana ye naali mu kyekijuguza obugujo ti by hmm. the time kati sente bajja zongeza kakati gamba buule era nakyo tikikola if bobi wine people bemutya nti bangi nnyo go to parliament nebegawataganako n'abantu abalala and the amend the political party act ne bagamba nti luli baali bakugamba nti aze mu, mu, mu parliament tasala ddiiro has to go back and come with, back with egundi ani yabatuma nti aa mu mwaka gwo ogusooka ogusembayo mu parliament okyuka they can even say nti anti is amending the act bagiina eh, naye mwalya basajja mmwe mwalya mmere mbu political scientist makerere university political scientist naye tibabeeyambisa they don't use these people nti if the amendment just go to parliament the only problem you have nti a law is not retrogressive but it, it, it, it, it, they amended it you came on an FDC ticket, but in your last year, you, you closed. The only difference is that you remain on paper as an FDC. kakati bwe mbawo ngaekyo mwakikola nga mulowooza okubba abantu mugundi mumwe naye boke bakikole baddeyo badominating eparlament era bakikyuse because it's amending cho gamba tuni zokula muendo gwa babaka anti mubatia wanipatayizing mumulowoza ntikatonda yagenda okudira ebitundu ebyetagisa ennyo nabikweka omanyi nti omukutu gwakuvuma genda oli ennyo kumulimu ki alina kyagattako ekikuluma kuba tekirabwa tekiri common gwalabya kamaoli gauganda nga gampandikako by writing about me they think they advertise me oba tuchainawa no bakimanyi and for me i don't want am more popular and influential than all your newspapers combined naye mmanyi as a strategy contempt card even if you abuse him totunda when you write about him he will abuse you bye mm-hmm. bakola mbimenyi kuba bikolebwa bantu kakati the more you advertise nabagamba ti obate bwe yali e tanzania yagamba kajoba omuvuka bamwita nkajoba force museveni to speak about UPC every press conference. Iraka njiba ya chikwala pulungi. Mm. You UPC people. Ndi Museveni muforcing kukugira UPC. Forcing abantu bano okuriducing a battle between government and Bobby Wine to prove that Bobby Wine kekayinja akabaluma CBSG. Reduce the battle is now, a, before we go to elections, is now a two horse race. Who has made it? The amateurs, the political amateurs in NRM. the money makers, the scavengers, who can not sit down to analyze. You are making a publicity ne nabaganti e eh, chimu kubiabaleja Bobby Wine. Kumufuma tamanyi GDP. Ooh, tamanyi GDP. <laughs> Bushi again the Japan. Na yogera ku interest rates. Dollar negu and bamukumi awa bagezi. Nebaganti chiche ya yogede. Bushi ya ringet. But once you become the president of the United States of America, you get handlers. sa advisers botalaba nakulaba nti nti president yalina ba advisers kikumi abalaba ddi bamuwa amagezi aya nagamba jjo nembaga nti naye mumulisoningenamu toyinza kusanga musajja wako ngaoli muserikale wa polisi nosanga omusajja waka nomugaa nti onomu nti ayisa akawala ak'emyaka ena mukyala defirement aa ah, mu baganda tusaaga mukyala wange nekalamuko mukyala naye kasa kamala okufuyirira obubeere akabira nekerega olo ate muganda wako nakabuuza kyekakimye mukisenga ate wabba wako <laughs>